کرے تم سے ہمیں پیار ہو گیا حد سے پار ہو گیا تم سے ہم پیار ہو گیا حچاد سے پار ہو گیا امیش کیا تیری یادوں سے عشق ہے تیری باتوں سے تیرے نیند میں آتے تیرے ساتھ ہوئی ملاقاتوں سے دن تیری چاہتوں میں گزرنے لگے دل گئے ہر گھڑی تم سے دلائے la la چھولے سے مجھے عشق ہے تیرا ہونے سے تیرے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے تیرے ساتھ دل چہرے کو تیرے دیکھا کریں چہرے کو تیرے دیکھا کرے